නූතන ශ්‍රී ලාංකය සංගීතයේ නවහැරවුම් ලක්ෂය තම තෙළිතුඩෙන් සනිටුවන් කළ ජාත්‍යන්තරය හමුව අප රටෝ සවා තැබූ මැඩිකේම් මගේ හිතේ ගීතී රැප් ගායක පදරචක තුලාන් ARX ඒකල කලාකරුවෙකු ලෙස දැවත ආගමනය සුවහසක් ලාංකික තරුණයින්ගේ ආදරණය හදවත් කියවීම රැප් මල් සරාලෙසින් ඔබහුවට මුනිස්සම වැදුන කෙලින්ම හද මැද්දෙ අනෙ බැද්දෙ පැගුණ මධ්දෙම